buat oleh-oleh ke teman-teman kayak gini yang mau aku tulis Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way Halo, Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Guys, Oke kita lanjut lagi hari ini Alhamdulillah tanggal 4 Desember kita liburan lagi saya sama Mbak Dian dan Mbak Dian ngajak temennya hmm. ada ini sama Mbak Mia ya aku sama Mbak Dian jadi kita mau liburan bertiga biasanya sama Susan berhubung Susan udah libur bulan kemarin jadi dia bulan ini nggak liburan ya guys Oke, okay. barusan aku live. Terima kasih yang udah dateng, udah hadir. Dapat 5 juta rupiah. 5 <laughs> ribu ya, <laughs> lumayan buat beli kuota. Yang mau ganti saldo juga boleh. Sekarang kita mau kemana? Kita mau keliling lagi. Padahal sih seharusnya Mbak Dian bawa koper yang kecil ya biar nggak ribet tuh koper yang kecil kayak gini nih coba ya iya hmm? guys baru nyadar ini hari minggu kelihatannya nggak terlalu rame kayak biasanya biasanya kan penuh enggak yuk biasanya kalau jam segini emang masih sepi mungkin kita kita pernah duduk di depan aja kan kayak nggak ada orang-orang nanti agak kayak habis duhur setelah habis duhur tuh biasanya rame tapi emang sepi ya kelihatannya sepi banget ini hari ini kita langsung ke warung Indonesia kalau warung Indonesia di ujung guys hari ini ternyata nggak terlalu ramai apa emang terlalu apa karena masih pagi saya juga kurang paham kalian bisa lihat sepi sekali dan masih banyak eh, toko-toko uh, yang tutup biasanya sih uh, buka gitu loh guys <laughs> tapi nggak tahu ya kalian bisa lihat ya banyak toko-toko yang tutup I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 Kalau kita mau pulang ke Indonesia, lumayan ya buat koleksi, buat wasa oleh temen-temen. iya benar. Iya. Iya buat gantungan yang kan aduh yang ya. shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma sana mau ke toko Indonesia kita gitu, mau cari makanan dulu ya soalnya mau soalnya mau ng ngapusin itu aku mau ngapusin mau ngapusin apa namanya file gitu kan banyak kasus video yang mau eh, ini hari Minggu loh tapi sepi sekali kalian bisa lihat ya iya bisa jadi seperti saya berarti saya kalau tiap kali awal bulan itu enggak ah biasanya hari minggu juga ramai nanti aja kalau buat pulang tapi nggak tahu kapan saya baru buka yuk tuh kan baru pada dibuka lihat deh agak siang kita dulu waktu di, di depan kan di kereta mati nggak ada orang-orang pas habis buburan ya enggak habis game face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, Do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack. Must not hate thoughts, how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on sini banyaknya mainan-mainan ya konter mainan nanti paling ujung itu jajaran warung-warung Indonesia ada biasa ya rumahku Taipei toko itu pusat busana muslim Wah ini belum ganti ya temaknya di sini belum dipasang mungkin nanti menjelang kalau di sini udah rada ramai love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal Enaknya apa diikat? Nah, ini uh, kalau sampai ujung terdapat jajaran ini ya guys, warung makan Indonesia. Eh, apa? Eh? Iya. ya udah udah sering ya. Pokoknya kalau agak siang udah mulai ramai tuh. Yang tadi yang jelas ya ini mau kok Dah.